サブです今日は雨だね寒い寒い今日はねあの有名な YouTuber の方と会うので、はい、表参道まで来てます、はい、テンションは緊張してる今まだ緊張してないちょっ後で多分緊張しますはい、まあ誰にお会いするかねお楽しみということで、はい、うん サムです。シャトです。リチャード紹介は。セゴちゃん、セゴくん。はい。フレンクです。はじめまして。はじめまして。 <laughs> ようやく会いました。ね、ようやく会えて。そうね、今日はいい日だ。二年越しの年越しの恋が実りましたね、イエーイ今日表参道のカフェに来てますはい、リチャ何か一言 すごく嬉しいです。ありがとうございます。嬉しいです。自分たちも嬉しいです。嬉しい。やっと会いました。何か一言。一言。一言。台湾大好き、ね、ありがとうございます台湾行きたいですね台湾行きたい本当にね今度一緒に行こう行きましょう案内してくださいはいはいはい れてよかったね本当いつの間にか青空だねはい下北ブラブラはい今日楽しい一日ですねそうだねはい、えー、セイコブレインとお会いしてお茶してはい まあ、ぐだぐだお話しして、はいバイバイってして今下北にいる感じはいちょっと楽しかったですね最後とみんなあのお二人ねすごい親切な方で、うん、楽しかったですまあもともと動画でもね優しいっていうのが伝わってるしね、はい、もうそのまんまの人よ、はい、皆さん エロとブレンのチャンネル登録してくださいはいサムリッチャードもお願いしますはいそうですはいじゃあ今どこにいてますかなんかね食べてばっかりだけどタイ料理食べに行ってます今 たのに閉まってました。来るのが遅かった。残念。ああ、よく。韓国料理でも行こうか。はい。じゃあ、韓国料理食べに行きましょう。はい。Places that you've never been, I would give you the world if you let me try again. Yeah, just give me one more chance. I swear I'll try my best to always be. までしたごちそうさまでした美味しかったですね韓国料理冷麺の大盛り食っちゃいました僕はスンドゥブスンドゥブは結構スンドゥブ美味しいスンドゥブドゥブドゥブくだらないごめんなさいなんか、見せられる時何がありましたかリチャードねドアを間違えてね、はい、ただのガラス面の窓のところにずっと立ってたのはい店員さんにね、うん 違います右側です」って言われてすんげえ恥ずかしかった大笑い I swear I'll try my best to always be there. And I want you to know. 美味しい、うん、満足してる顔してるよね毎日飲める <laughs> すごく美味しい綺麗だねねこれインスタ映え結構いいと思います、うんこのミルクティーすごく美味しい台湾の味です あのアビオカはもうもちもちしてる、うん、柔らかい方です、はい、下北ブラブラ中はい返事が冬ねブラブラする時に結構寒い寒くないよ全然マジ寒い今日は高い方だよかな雨降ってたしねうん もう今止んでるし、うん、次どこ行く変わんないおすめはお次はどこ行くどこ行くなんか食べるお腹いっぱいですハムはじゃあここにチュチュチュ オッケー何かけてたじゃんかけてたじゃんいいえ僕たち結構恥ずかしがり屋さんです外でそういうことしませんはいどうぞ何を <laughs> ほら恥ずかしがり屋さん I've been so selfish and made you believe That you're not good enough, but you're all I need I take you places that you've never been I would give you the world if you <laughs> let me try again Yeah, just give me one more chance, I swear I'll try my best to always be there And I want you to know Whoa.